鬼殺隊の中で最も位の高い9名の剣士その名を柱 無限列車編って映画公開したんだ僕絶対見に行く面白いよね絶対でねその映画がねこの7巻ぐらいからなんだけどすっごく面白いんだ <laughs> 天国先輩かっこいいな天国京次郎先輩は柱なんだよいしょ次のページっとすげえ兄貴おいらを弟子にしてくださいいいとも 立派な剣士にしてやろう天国先輩僕も弟子にしてくださいいいないいないいな羨ましいはあ僕も鬼滅の刃みたいにかっこいい技とかできたらいいのになこの世に鬼を滅する者ありけりその名を 鬼殺隊鬼殺隊の中で最も位の高い9名の剣士その名を柱そして今日新たな柱が誕生する犬柱メモタそれは誰よりジャーキーを愛し夢へと突き進む者 時には歌を歌い時には泣きじゃく時には笑う にかまど炭治郎吾妻天一に憧れを抱き日々特訓を重ねる雷の呼吸一の方ふう敵先生その姿に浮くともただのゆるキャラでは ないのかもしれない。柱ではないのかもしれない無限列車編もにゃもにゃんああれ かできた気がした鬼滅の刃みたいにズバンズバンズバンってできた気がした鬼殺隊からスカート着ちゃうなこれ善逸くんに雷の呼吸を教えてもらった僕も鬼殺隊に入るために特訓頑張るぞみんな応援してねチャンネル登録といいねボタンよろしくね Twitter 鬼滅の刃の映画楽しみだね10月16日から鬼滅の刃の映画無限列車編公開だからねじゃあみんな